Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!

である 負けないぐらいに生かした戦い方だろ俺の刃の前では皆平等である Initiate retreat! Our turret has been destroyed! You have slain an enemy! 何本限界を顔に負けないぐらい生かした戦い方だ俺についてこれるやつは Request backup. 何本の剣を持ってると思う限界を突破する影の行く先に剣が届く顔に負けないぐらいに 生かした戦い方

戦い方だろう俺についてくれる奴はいない Your team our turret is under attack. Double kill. An enemy has been slain. The turtle.

been slain. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Monster kill. 影の行く先に剣が届く Ult is not ready. この剣は心のままに動く Initiate retreat! An ally has been slain. Initiate retreat! 奴は限界を突破する enemy has been slain 影の行く先に剣が届く Sorry 何本の剣を持ってる Initiate retreat! Shit! むことはない全ては生まれつきの才能だ顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ 俺の刃の前では皆平等である限界を突破する You have slain an enemy! Our turret is under double kill! 剣を持ってると思う An ally has been slain. Initiate retreat. Battle spell is ready. An enemy has been slain. Enemy double kill. 限界を突破する影の行く先に剣が届く 剣は心のままに動く何本の剣を持ってると思う影の行く先に剣が届く Request backup! 顔に負けないぐらいメガキル羨むことは生まれつきの才能だ Okay. 影の行く先に剣が届くこの剣は心のままに動く Request backup! Our turret is under attack! Our turret has been destroyed! Our inhibitor turret is under attack! Enemy dominating! An enemy has been slain! 本の剣を持ってると思うダブルキルオルトイズノットレディうらやむことはない。Your team destroyed a turret!

ことはない彼らは生まれつきの才能だ俺の刃の前平等である Hey.